Udah. Wing. Cuy. Coe. Mana? Udah. Oh, Udah. Coe kere betot betot. Ya. Cap. Cap. Cap. Cap. Ini dia. Cuk. Cuk gini cuk. Cuk. Cuk. Cuk. Ulu? Copot. 멍. 아! 어려? 왜? 왜? <laughs> Udah? <laughs> Cuing. Biasa enggak? Ulu? yang so lecet nak. Hmm. Hmm. Oh tuh, behandi behandi. Oh. Yo, biasa Betul. Coe. Mana? Ulu. Ulu. Coe kene otote otote. Ya. Cat. Cat. Cat. Cat. Ini. Cat. Cat. দেখেনি যে Mawah ya Dun 哎。 <laughs> Ulu? Copot. Ambong. Ah? Ulu? Oh, eh. Bye bye.